Confira o catálogo da Spanart e escolha o estilo de desenho que você deseja comprar. Contatos e links na descrição. Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal hiper mega legal. Não esqueça de se inscrever no canal. E dá porrada nesse like, bombardeiro. É isso aí, cocôzinho. Bom, andei explodindo umas pessoas nas arenas ultimamente e encontrei uma bombardeira hiper mega legal, estou falando da BM2. Depois desse vídeo, te convido a conhecer o canal dela, e ver como essa bombardeira é boa nas arenas. bombardeiros. Confira as indicações e inscreva-se no canal da BM2. Essa menina bombardeira vai te impressionar, vai lá por mim. Agradeço ao Gustavo por dublar o Cocozinho. Um forte abraço para BM2. Papai ama você seus lindos.